तो आओ यार शुरू करते Hello. Hello. Can you see this? Yeah. Now you can't. hey. Hey. Can you see this? Yes. Now you can. मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस गजब बेचती है मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा हे <laughs> What's up with these glasses? They are they are kinda on my eyes. They are so bright on my eyes. Can you remove them? I wanna see your There you go, there you go, there you go. So what's up? Fine. Do you speak Hindi? Yeah, Urdu. I speak in Urdu, yeah. Hindi, Hindi. Bengali. Hindi. So this video is sponsored by Mivi. So आज हम लोग देखेंगे Mivi Color Classic second latest product. ये features पीछे रखे हैं आप screen pause करके पढ़ सकते हैं मैं short में आपको उसके features बता देता हूँ 10 minutes की charging पे 24 hours का play time है Light and comfortable in ear fit है असिस्टेंट एलेक्सा और सीरी इनबिल्ट है इसमें काफी कलर में रेड कलर मिल जाएगा ग्रीन कलर मिल जाएगा और भी बहुत सारे कलर मिलेंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट टीवी के ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में है चेक कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग